Wakati huo kulikuwa na watu walikuwa, raia walikuwa wanathulumiwa sana. Kwanza mtu ana kitu, watu wa makao ya chini walikuwa wanathulumiwa na hawa landowners, private owners wanawadhulumu. Wakitaka space wanaenda kwa DO, mnakuja mnabomolewa, mnahamishwa. Yaani ilikuwa mnyonge hana lake, huwezi hata pata. Ukijenga tu ka structure, hawa watu wanasema hii space ni yake, anaenda kwa chief ama kwa DO, unahamishwa. Sasa hiyo sana sana ndio ilivurutia wenye tulikuwa hapo kama maskota tuingie muungano, juu katika muungano sasa tulikuwa tunaweza kuelimishwa kuweza kutetea right zetu, haki zetu. Kwa sasa bado hiyo land hatujaweza kuiona, hatujaweza kuipata, lakini tulipunguza ubomoaji hasa kwa zile area ni za serikali, juu kuna upande mwingine ambao ni wa serikali. Sasa kwa hiyo upande ni wa serikali tumeweza kupunguza watu wajakuwa wakibomolewa. Lakini kwa hii upande ya private, hiyo tujaweza kufanya kitu. Na pia kama Mathare juu tuliweza kujua hizi miradi mingi, hizi shamba mingi ni za private, tukaweza kujiunga tuweze kujinunulia makao badala, ndio tukaweza kuingia kwa hii mradi ya Katani.